أريد أسجل بالمدرسة مثلي الأولاد وعي في الشغل وأسجل بالمدرسة. لا لا تحملنا كي أخوتك من العيش نعيشهم وتشبيههم. علي قالي واحد من حلال سجلني بالمدرسة مثل الأطفال السلام عليكم أحبة المشاهدين وحياكم الله في برنامجكم لهم حق علينا سوف نلتقي اليوم بإحدى العوائل التي تعيش في مأساة معنا عائلة أم محمد فابقوا معنا لنتعرف عليه شلونك حبيبي؟ زين شو اسمك؟ محمد احنا اليوم جينا من مؤسسة الإمام أمير المؤمنين جايبين لك مفاجأة ويانا سجلناك مدرسة أمير المؤمنين الابتدائية شكرا عمو شكرا حبيبي تعال وياي امشي امشي نروح نسجلك شو نقسم محمد؟